宮城県は登米市より参りました武士郎弥勒と申しますすべ、えー、ての思いをこの前に込め精一杯演舞させていただきますご声援よろしくお願いいたします 激し誇り